Formularz Google do prostej analizy potrzeb klienta. To narzędzie, które jest dla mnie odkryciem tego tygodnia. Czy używałem go od wielu lat, ale dopiero teraz sobie zdałem sprawę, w jak interaktywny sposób można z nim działać. Gdy po szkoleniu daję klientowi formularz, to może albo wybrać opcję, że chce tylko i wyłącznie dostać prezentację po szkoleniu, w związku z tym system przenosi go do strony, gdzie za chwilę będzie wysłana prezentacja. Natomiast gdy on mówi, chciałbym pracować z Tobą jako moim trenerem, no to interaktywnie formularz przechodzi do badania potrzeb, pytając go o wielkość biznesu, o konkretne potrzeby. Gdy klient prosi o ofertę standardowych produktów, np. oferty e-learningowej, znowu system wchodzi w inny tryb, prosi o skustomizowanie oferty, którą klient ode mnie dostanie. Także to narzędzie, bardzo łatwe w obsłudze, okazuje się świetnym, interaktywnym formularzem do analizy potrzeb klienta. W praktyce wygląda to w ten sposób, że zależnie od tego, jakie odpowiedzi udzieli klient, system możecie przenieść do różnej sekcji. Gdy tworzysz nowy formularz, to po prostu zaznaczasz w opcjach przejść do sekcji w oparciu o odpowiedź i w tym momencie wszystkie sekcje, które masz poniżej w formularzu będą wykorzystane. Zatem jeżeli szukasz prostego i darmowego narzędzia do analizy potrzeb klienta, narzędzia, które sobie wkleisz na swojej stronie, to myślę, że formularze Google są tutaj dobrym rozwiązaniem. Polecam.